Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: Rapidinhas do Eremita, Volume 2. Bob, tivemos uma melhora excelente no seu tratamento psicológico. Você superou todos os traumas de infância. É, pode ir, você já está liberado. Ah, doutor, eu não vou embora sem o senhor. Rapidinhas do eremita. Olha o arco-íris, ele é tão lindo. Sim, isso é a demonstração mais pura de amor que a natureza nos oferece. Morra, oh, Paulito, coração gelado! Rapidinhas do Eremita. E você, baixinho, para quem você vai mandar um beijo? Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e um especialmente para você. Ah, que ótimo! E você, baixinha, para quem você vai mandar? Ah, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e um especialmente para você. Ah, que ótimo! E você, amiguinho? Rapidinhas do Eremita. Aqui está a cópia do documento que o senhor pediu. Idiota! Você imprimiu no tamanho errado! E qual era o certo? Em outra dimensão! Né! Rapidinhas do Eremita. Querida, cheguei! Fran, mas o que é isso? Eu amo você! Você me ama, vamos juntos ficar na cama.